ngubani loba uzandibalisela ngomzobo wakhe awuzobileyo ngubani andibalisele usakhe mna ndizobe ibhokhwe mm. ndazoba nengca ndazoba nebriji besithe ibriji yintoni ibhulorho um eh, ibhulorho yintoni intanam yenzelwe for ntoni ibhulorho for abantu badlule good yenzelwe into yoba abantu badlule yintoni into enophinde uyifake uyizobe kulo mzobo wakho iluma abantu luma abantu good maphalo khasixele ngomzobo wakho ndibhale isanti ndabhala amanzi beebridge ndabhala ibhokhwe yomntana ibhokhwe yomntana isenzani enzani le bhokhwe incinci ihleli ihleli phi ebridge ihlele kwibridge yinto enizophinda uyizobe mntanam apha kulo mzobo wakho tata ubhokhwe oh good ke ndoda mvela uzobeni kha sibalisele ngomzobo apho komvela neebhokhwe ezintathu uzobe igundwana neebhokhwe ezintathu besitheka neli ibhokhwe itya ntoni good ibhokhwe ityingca ibhokhwe kanene besithe sizifumaneka phi zihlala phi ibhokhwe zihlala phi ibhokhwe ehlathini sifumaneka ehlathini nakweyiphi enye indawo sinofumana kuzo ibhokhwe cinga cinga indawo enengca ngoba ziyayithanda ntoni ingca